Hello，大家好，欢迎来到 W Lab。现在是二零一七年了，我们今天要来做富士山抹茶慕斯蛋糕。好，首先呢，咱们就是无可避免的需要用到单来分单。 大家有看我们上一集的那个梅果炸弹吗？如果还没看的话，可以点这里。基本上原料跟梅果炸弹差不多，只是它的变化形态。大家如果有想到其他的组合方式，也可以下面留言跟我说。 我们可以来实验看看。接下来呢，就是要打发蛋白。好，接下来加入四十克的糖，分次加入哦。好，我们现在做好了这种黑莓果酱。 这次比较不一样的是，我们在里面加了六克的吉利丁粉，这样让它可以变成有点像果冻的形态。然后呢，我们就把它均匀的装进去，让它凝固。好，我们刚打发了蛋白霜，接下来打发鲜奶油，一百克的鲜奶油。 好，接下来我们加入二十克的抹茶粉，喜欢用什么牌子都可以。接下来再加入二十克的糖粉。好，搅拌均匀之后呢，加入蛋白霜，不要一次倒全部下去哦，倒一半下去就好。好，混合搅拌均匀之后呢。 刚刚的众和莓果酱，添加喽。好，咱们要把这个加进这个里面。好的，现在就是咱们完成成品的时候了。你把它涂抹之后呢，它就会长这个样子。当然不是就直接长这个样子，还是要做点摆盘动作。好，这就是咱们今天的。 抹茶富士山有没有很美？有没有很美？要大家尽速把它吃完哦，不然它会融化哦。绝对不要在两个小时之前把它拿出来，拿出来之后请赶快把它吃掉。以上，谢谢大家。